आज हम अपने उस लैंड में आए हुए हैं जहाँ पे अभी हमने काव सेंचुरी बनानी है अब जिस कटे हुए पेड़ पे मैं बैठा हूँ अकेला ये जब पेड़ कटा नहीं था तो इस पर पता नहीं कितने हज़ारों पशु पक्षियों का निवास रहा होगा पर हमसे पहले जिसका इस ज़मीन पे कब्ज़ा था उन्होंने यहाँ पे जेसीबी फेर दी जितने पेड़ थे काट दिए अब ये ज़मीन रेगिस्तान जैसी लगती है तो जब हम काव सेंचुरी बनाएंगे हमारा एक काम ये भी होगा कि हम यहाँ पे खूब पेड़ लगाएं मेरा तो पेड़ लगाने में बहुत विश्वास है कल मैं मेनका गांधी जी का इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने भी कहा कि पशु पक्षियों को बचाने का एक अहम तरीका है कि हम रोज़ पेड़ लगाएं खैर मैं अब आपको यहाँ के अपडेट्स देता हूँ त्रैम्बड़ा से जो बड़ी मुश्किल से हमने एक बड़ा गुस्से वाला बैल रेस्क्यू किया था जिसके खूब बड़े सींग थे आपको याद होगा उसको हम नहीं बचा पाए हमने आपको पहले ही कहा था कि इसकी सर्जरी हमारे हाथ से बाहर है और जब तक सरकारी वेट आते तब तक वो दम तोड़ चुका था उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी और उसका बचना हमें पता था कि मुश्किल होगा दो हफ्ते पहले मैंने आपको चुंबक के बारे में बताया था कि उसका पैर बहुत सूजा हुआ है और जब तक वो सूजन नहीं कम होगी हम नहीं बता सकते कि इसका पैर काटना पड़ेगा या नहीं तो उसकी सूजन कम हो गई है और गुड न्यूज़ ये है कि उसका फ्रैक्चर नहीं है और उसका पैर काटना नहीं पड़ेगा देखिए एम्प्यूटेशन एक बड़ी सर्जरी है कंगना क्योंकि उसका पिछला पैर एकदम हील्ड फ्रैक्चर था वो हमें काटना पड़ा अब सर्जरी के बाद से उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है वो कमज़ोर हो गई है हमने उसको फ्लूड्स लगाए हैं एक और रेस्क्यू जिसका हमें पैर काटना पड़ा था वो है डेजी आपको याद होगा कि डेजी का पैर सुअर पकड़ने वाले शिकंजे में बहुत बुरी तरह फंस गया था तो शिकंजा तो हमने निकाल दिया था लेकिन उसका पैर हमें काटना पड़ा था और उसकी तबीयत तब से बिगड़ती ही जा रही है और मैं हकीकत में कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं अब इन चार में से तीन खबरें तो दुखदायक हैं और दो ऐसी खबरें मुझे अभी आपको और देनी है पर मैं दुखी नहीं हूँ देखिए हालात दुखदायक हों या नहीं उस पर मेरा बस नहीं है पर मैं दुखी हूँ ना हूँ उस पर मेरा काफ़ी हद तक बस है पर मुझे लगता है कहीं पे समाज चाहता है कि हम दुखी हों और हमें वो सांत्वना दे पर मुझे सांत्वना की नहीं समझ की ज़रूरत है और उम्मीद है कि आप लोग समझते हैं कि जब हम दुखी हो जाते हैं तो जितना करने के हम सक्षम हैं उतना नहीं कर पाते अब इच्छी से अमित कुमार जी का एक पपी को लेके फ़ोन आया जब तक उनका फ़ोन आया क्लिनिक बंद हो चुका था हम उसको अगले दिन लेने गए और उसका स्पाइन फ्रैक्चर है तो वो पपी अभी केज रेस्ट पे है और कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो कभी चल सकता है या नहीं फिर दिव्यांश जी ज्वाली से एक ऐसी गाय लाए हैं जिसका सींग ढाई महीने पहले टूट गया था वो इसका इलाज खुद ही कर रहे थे पर उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा जब तक वो वापस आए तो वो जो इस घाव में इन्फेक्शन था वो एक ट्यूमर में तब्दील हो चुका था उनको केवल ठाकुर जी से हमारे बारे में पता लगा केवल जी वही हैं जिन्होंने महाराज को यहाँ भेजा था और फिर दिव्यांश जी उस गाय को यहाँ ले आए लेकिन वो एनीमिक है और अभी हम उसके ट्यूमर की सर्जरी नहीं कर सकते डॉक्टर अंकित का कहना है कि इस गाय के भी चांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं अब महाराज की बात लगी है तो छोटा सा अपडेट ये है कि उसका खुर इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उसको चलने में दिक्कत हो रही थी तो हमने उसके खुर काट दिए अब देखिए हम दुखी जीवों से घिरे रहते हैं ये गाय जिसे शायद हम ना बचा पाए वो छोटा पपी जो शायद कभी चल ना पाए तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई फिर भी आप अधिकांश समय खुश कैसे रहते हो मेरा कहना यह है कि इन दुखी जीवों का हम थोड़ा दुख बांट के कम कर लेते हैं मुझे इस बात का सुख है खैर आगे बढ़ते हैं बसनूर में सुशील कुमार जी को एक अबैंडन डॉग मिली उसके यूट्रस में काफ़ी इन्फेक्शन था तो उन्होंने उसको घर में अपने रहने के लिए जगह दे दी और हमें कॉल किया हम उनके घर पे ही जाके उसका इलाज कर रहे हैं जब वो ठीक हो जाएगी तो हम उसकी स्टरलाइजेशन सर्जरी भी कर देंगे और सुशील जी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अंशुल चौधरी जी ने लदवाड़ा से हमें एक ऐसे डॉग के बारे में फ़ोन किया जिसका लगता था कि आगे वाला पैर टूटा हुआ है जांच पे पता लगा कि उसका जो पैर है वो बहुत पहले टूटा था और अब वो फ्रैक्चर हील हो चुका है जब उसका घाव भर जाएगा तो हम उसको वापस लदवाड़ा में रिलीज कर देंगे अंशुल जी का कहना यह है कि गांव के बहुत से लोग उस कुत्ते से बड़ा अटैच हो गए हैं और वो उसको वहीं पे गांव का कुत्ता बना के पालना चाहते हैं अब ऐसा कुछ होता है ना तो एक फील सी आ जाती है कि भाई देसी लोग देसी डॉग अब मेरी एक फ्रेंड है मिकलौडगंज में जो बड़े कुत्तों की मदद करती है वहाँ पर बड़े बड़े सारे देशों से विदेशी सैलानी आते हैं तो उनके माध्यम से बड़े सारे देसी डॉग्स की अडोप्शन करा देती है जो कि बड़ी अच्छी बात है पर नीम हल्दी योग मेडिटेशन की तरह ये देसी डॉग्स का क्रेडिट भी विदेशी लोग ले जाएं इससे पहले हमें देसी लोग देसी डॉग को पॉपुलर कराना है तो अगर आपने कोई देसी डॉग अडॉप्ट कर रखा है तो प्लीज़ उसकी फ़ोटो डालिए टैग करिए हैश टैग देसी लोग देसी डॉग खैर प्रदीप सिंह जी ने कांगड़ा से एक पपी के बारे में हमें फ़ोन किया जिसकी सड़क दुर्घटना में हाथ की पूरी चमड़ी उतर गई है तो उसकी जाहिर सी बात है चोट बहुत गंभीर है तो आप इसके लिए प्रार्थना हम्म, हम्म, करिएगा कि हम्म, ये जल्दी से ठीक हो जाए और आप इसके लिए एक अच्छा सा नाम भी सुझाइए अब इस समय हम फूल से भी ज़्यादा भरे हुए हैं कुछ गाय बैल जिनका कावशेड के अंदर होना ज़रूरी है उनका इलाज हम वरामडे में ही कर रहे हैं ये तो अच्छा है शिखा नागपाल जी ने कुछ पर्दे बना के हमें डोनेट किए हैं जिससे उन वरांडों को हवा और ठंड से बचाव मिला है पर पांच जानवर लगभग लगभग हील हो गए हैं और जल्द ही यहाँ से जाएंगे अब जब मैं जल्द ही कह रहा हूँ यानी कि तीन से चार हफ्ते और बैलरिनो और मंजुला इनको रीचेक के लिए पालमपुर भेजा गया और एक्सरे के बाद पता लगा कि तीन हफ्ते में हम इनको रिलीज कर सकते हैं तानसेन जिसको तान्या जी ने नगरोटा से भेजा था और उसका शोल्डर डिसलोकेटेड था कल फाइनली उसका स्लिंग उतार दिया गया है अब वो उस पर थोड़ा सा वजन ले पा रहा है वो अभी भी थोड़ा पेन किलर्स और कैल्शियम पे है और जब वो दो तीन हफ्ते में ठीक हो जाएगा तो हम उसको वापस तान्या जी के पास रिलीज कर देंगे बैटमैन और बिनी सिंह इन दोनों को भी हमने न्यूटर कर दिया है और अगर ठीक होते होते ये अडॉप्ट नहीं होते तो इन्हें भी हमें रिलीज़ करना पड़ेगा अब जगह की इसी कमी के कारण एक बछड़ा जिसका शाहपुर में सड़क दुर्घटना में सींग टूट गया हम उसको नहीं ला पा रहे नीतू जी ने हमें इसके बारे में कॉल किया था पर हमारे पास जगह है नहीं तो वो खुद ही लोकल वेट की मदद से उसका इलाज कर रही हैं अब मेरा बस चले तो मैं सारे ऐसे बछड़े या जो डेयरी के लिए लाखों करोड़ों बछड़े पैदा करके छोड़ दिए जाते हैं उन सबको इकट्ठा कर लो पर गाय की भी समस्या और समस्याओं की तरह तभी सुलझेगी जब लोगों की मानसिकता बदलेगी अब आप इसी गाय को ही लीजिए चढ़ी में नौ महीने पहले ये जल गई थी अब ये किसी की पालतू गाय है उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो इसका खुद इलाज करा सकें तो हम जाके इसका निरंतर इलाज करते हैं अब ये काफ़ी हद तक ठीक तो हो गई है पर नौ महीने से दिन प्रतिदिन ये कमज़ोर होती जा रही है और वो इसलिए क्योंकि इस अवस्था में भी उन्होंने इसका दूध निकालना बंद नहीं किया अब देखिए जानवरों की मदद करने के लिए ज़्यादातर वो लोग आगे आते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं और जो बहुत संवेदनशील लोग होते हैं जब ऐसी बातें सुनते हैं तो वो डिप्रेस फील करना शुरू कर देते हैं डिप्रेस्ड फील करना और क्लिनिकली डिप्रेस होना दो अलग अलग बातें हैं डिप्रेस्ड फील करना काफ़ी हद तक अपने हाथ में है अगर आप अपना सारा ध्यान समाधान पर केंद्रित रखें देखिए समस्याएं तो आप एक बारी समझ ही गए उनके बारे में बारी बारी सोच के खुद को क्यों परेशान करना लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन किसी चीज़ से भी ट्रिगर हो सकता है और बिना किसी चीज़ के भी जैसे एकदम साफ आसमान पे काली घटा आ गई हो और इसको कुछ हद तक आप दवाइयों से थेरेपी से मेडिटेशन से योग से मैनेज तो कर सकते हैं पर ये पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा तो अपने परिवार वालों की सपोर्ट चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली भारत में इतनी मिलती नहीं है यहाँ पे अधिकांश बार ये कह दिया जाता है अरे इन्हें कुछ नहीं है ये ड्रामे करते हैं आप इंसानों को छोड़िए मुझे तो लगता है कई बार जानवरों को भी क्लिनिकल डिप्रेशन होता है अब अखरोट की बात करते हैं अखरोट एक निगलेक्टेड पेट था उसका यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन के लिए इलाज चल रहा है अब ज़्यादातर जिन डॉग्स का यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन का इलाज चलता है जैसे जैसे उनकी स्किन सुधरती है उनका टेम्परामेंट भी बदल जाता है वो काफ़ी खुल जाते हैं और घुल मिल जाते हैं लेकिन अखरोट चाहे उसकी स्किन ठीक हो रही है फिर भी बिल्कुल शट डाउन है जब हम डिप्रेस होते हैं तो लगता है हम बड़े गहरे अंधेरे गड्ढे में है जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे पर मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ कि डिप्रेशन में होना एक सुरंग में होने की जैसा है जिसे आप आज नहीं तो कल बाहर ज़रूर आएंगे समय चाहे अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है तो याद रखिए दिस टू शल पैस